Herkese selamlar dostlarım. Benim Mircan ve bugün sizler ile beraber Rogol'dayız gençler. Ee, abi bugün Rogol'da yeni gelen güncellemeyi size göstereceğim. Umarım videoyu beğenirsiniz. Beğenirseniz like atmayı unutmayın. Şöyle benim ortam olsun bozuk ya. Bir türlü şey yapamıyorum. Kusura bakmayın. Şimdi ilk olarak bu arkadaşın dalmasını bekliyorum. Bu arkadaş daldıktan sonra ben gireceğim. O arkadaş öldü. Şimdi ben ilk önce öldüreyim. Bunu bir sonra konuya bahsedeceğim. Yani neler oldu falan diye. Ee, bayağı bir şeyler oldu gençler. Ondan dolayı böyle bir video çekiyorum. Umarım sizler de şu an videoyu beğenirsiniz. Videoyu beğendiyseniz de like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Şöyle Hop. Bayağı bir hasar vurayım. Ben bayağı bir vurdum lan buna. Tamam. Şimdi dağılsın abi Jason. Biz hemen de şurada doğalım hatta. <coughs> Abi bugünkü konumuz şöyle olacak. Yeni gelen güncelleme ile arkadaşlar Nishiki Boss geldi. Görüyorsunuz burada Nishiki Nishio Boss var. Ee, şimdi hemen hatta bunu bir ilk öldürelim ne verdiğini falan sizlere saymaya çalışacağım. Ee, bakaraktan göstereceğim hatta. Şöyle. Kanka vursan. Evet. Vurduk arkadaşlar. Yani bu Nishiki, Nishio'nun sadece bildiğim yani böyle bir 50k RC verdiğini biliyorum. Ondan sonra işte birazcık rap falan veriyor. 5k rap mi ne öyle bir rap veriyor galiba. Ee, 40 binde 40 bin değildi aslında 400 bindi galiba. Öyle bir yen sayısı veriyor. Ee, arkadaşlar bu güncelleme işte baya bir değişik oldu. Ee, bu Nishiki Nishio boss'unu 250 level üstü olan herkes kesebiliyor. Yani 250 level üstüyseniz e, çok kolayca Nishiki Nishio boss'unu kesebilirsiniz. E, hatta animede de zaten Nishiki Nishio denmiyor. Nishiki Senpai deniliyor. Bilenler de bu arada yazabilirler arkadaşlar yorumda. Ve abi mi güzel mi yoksa saçma mı olmuş? E, bunu yorumda belirtirseniz çok sevinirim. Ve bu arada videomuza da like atmayı unutmayın gençler. Ne kadar like atarsanız o kadar benim video çekme isteğim yükseliyor. Ve ve yakında 1200 abone olacağız. 1200 abone olmamıza son böyle bir 40 abone falan kaldı. E, o yüzden video çekmeye devam edip bir güzel abone kasmaya da devam edeceğim. Ve bu arada yayında e, Robux çekilişleri falan yapmaya başlayacağım. E, Robux çekilişleri falan yapacağım sizlere. Sizler de arkadaşlar abone olursanız artık dediğim gibi e, böyle bir 700-800 Robux falan gelecek gruba onu bekliyorum. Ee, Adopt Me ile ilgili bazı taktikleri öğrendim ve onları yapıyorum. Mesela nasıl Robux kazanabileceğinizin hakkında videolar çekeceğim Adopt Me'de. Ee, yani ne taktikler yaparaktan Robux kazanabilirsiniz sonra neler yaparsınız falan Adopt Me'de onların hepsini göstereceğim. <laughs> Nefessiz kaldım biraz çok hızlı konuştum. Şimdi abi e, ben yine Nishiko boss'unu göstereceğim sizlere. Ama onun için beklerken e, bu arkadaş bize dalıyor. Biz de bu arkadaşa dalalım o zaman değil mi? Bizi rahat bırakmayacak ama birazcık videoda bari şey olsun. Ben bu arada aims'in tekiyim. Ya spammer ya. Spammer zaten. Bu çoğu kişi zaten spammer da. Oo güzel oturtturdum. Ama öldü mü? Öldü mü? Öldü. Tamam. Şunu hemen alalım. Ee, bu arkadaş bizi sağ bırakacak mı <laughs> ben bilmiyorum. Ee, genelde böyle spammerlar sağ bırakmaz. Ee, ben canımı şu an göremiyorum. Neden canımı <laughs> göremiyorum? Çünkü canımın köşesinde e, action'ın tuşu olduğu için can barım gözükmüyor. Aga bu ne herkes bana o tipleniyor hemen. Triggerlanıyor. Allah Allah. Bir şey yaptık sanki de herkes bana triggerlanıyor. Kanser oldum ya. Gençler e, ben Eto doğduğunda e, sizlere göstereyim. E, yani bu arada Eto'nun doğma yerleri de değişti aslında. Onu da sizlere göstereyim. Ondan sonra videoyu durduracağım. Eto artık bir burada doğuyor. Zaten burada doğduğunu biliyorsunuz. Bir bu kafenin önünde doğuyor. Bunu da zaten herkes biliyordur. Ee, bir tane de arkadaşlar burada doğuyu burayı da zaten biliyorsunuzdur. Ee, hemen abi öbür doğma yerlerine de gidelim. Şöyle. Arkadaşlar Eto artık e, bir de burada doğuyor. Evet Eto artık bir de burada doğuyor. Ee, eğer doğu şeklini eğer burada doğarsa göstermeye çalışacağım. Eto bir burada da doğuyor. Bir de Eto artık burada da doğuyor. Ee, Nishiki Senpai de galiba aynı çeşit. Ee, o da bu yerlerde doğuyor diye biliyorum. Ee, çok da bilgili değilim. Burada da bir tane çakma Eto amimiz var. Ee, neyse gençler ben Eto geldiğinde sizlere yine göstereceğim. Ee, Eto geldiğinde görüşürüz. Bay bay. Evet arkadaşlar Eto doğdu ve Eto burada değil bir de burada doğdu galiba ya da Eto'yu buraya çektiler. Bilmiyorum ama e, Eto'nun bence doğma yerleri çok farklı olmaya başladı ya. Abi Eto yani farklı farklı yerlerde doğuyor galiba. Ve neden benim Rey'nin range'i yetmiyor? Hop. Hop hop. Şöyle abi bir tane daha Eto keseceğim. Ondan sonra e, bir tane de Nişki keseceğim. Ondan sonra da videonun sonuna geleceğiz agalar. Hop çat. Hop hop. Ee, birazcık hızlı kesmeye çalışıyorum sizler için. <clears throat> Bu arada arkadaşlar sizlere mesela taktik verebilirim. Yani nasıl taktikler dersiniz? Ee, mesela Tiki'de nasıl oynanır falan. Bunların komboları veya neler yapmalısınız. Ee, zaten şu an beni e, dikkatlice izleyen arkadaşlar anlamıştır. C E kombosunu yapıyorum. Ee, eğer dikkatlice izlediyseniz anlamışsınızdır zaten. Şöyle. Şöyle arkadaşlar. Bağırda C'yi atamadım ama şu an. Öldüm. Tamam. Hemen bir kere daha keseceğim. Arkadaşlar dediğim gibi bu taktik ile kolayca böyle eto falan kesersiniz. Yani siz de bu komboyu yaparsanız falan kesersiniz. Bir tane G atmayı istiyorum ya. Ama atamadım. Ya bu daha az önce almaya çalıştım da yanlışlıkla ee, şeyi almışım. Bu Skyfall almışım. Skyfall değildi ya. Taki K2 ile bir tane kullanılan bir şey vardı. Onun ismini unuttuğum için onu alamadım. Ama yakında alırım onu da. Şöyle. Canım yine çok az. Evet öldüm. Şimdi abi bir el daha vurduk mu zaten ölecektir Eto. Bu arada benim de e, Taki K2'yi açmama çok az kaldı. Hatta bugün açabilirim Taki K2'yi. Şöyle. Tamamdır. Evet kestik. Şu an 9 milyon 112k paramız var. E, paramız var diyorum. E, RC'miz <clears throat> var. RC kasmaya devam edeceğim. Şöyle gidelim hemen AB RC kısmına devam edeceğim. Ee, dediğim gibi arkadaşlar videoyu beğenmeyenler varsa hala beğenebilirler. Beğenirseniz çok mutlu olurum. Şimdi şuralara bakıyorum. Ee, buralarda Nishiki yok. Göremiyorum ben. Hem Nishiki ne zaman çıkıyor bilmiyorum. Ee, gençler o zaman ben yine bir tane Nishiki bulayım e, buldum da sizlere ekranı yine ekranı paylaşayım diyecektim. E, videoyu başlatayım sizlere göstermiş olurum. Evet arkadaşlar bir tane VIP server'a girdim ve e, buldum. E, şimdi daha bakın 9 milyon 112k var. E, bir tane Nişki'yi öldüreyim. Abi Nişki bize vuruyor mu? Veya ne kadar vuruyor? Vuramıyor. Hadi C atalım. Hop hop hop hop. Hop dön dön dön dön dön. Şimdi ben merak ettiğim için acaba ne verecek diye merak ettiğim için ee, hop 50k verdi 50 k da ondan verdi gördüğünüz gibi abi zaten dikkat ettiyseniz ne verdiğini falan anlamışsınızdır ölüsünü de alınca o da güzel puan veriyor ve burada bir tane daha eto var <laughs> hadi bir tane daha mı eto kessem ne yapsam ama etoyu da kesmeyeyim ee, şöyle abi etonun üzerindeki yazıları falan göstermek istiyorum sizlere yani hangi yazılara geldi falan. Görüyorsunuz abi bakın burada artık böyle bilgisi olmayan insanlara yazmışlar işte bakın 750 level üstü artık dalabilir diye. Ee, bayağı da güzel olmuş yani ben e, sevdim. Çünkü bazı insanlar gelip böyle dalmaya çalışıyorlar. Yani bence onlar için bayağı bilgili bir şey olmuş. Ee, ben beğendim yani. Ama şöyle bir şey var ki artık sushi böyle yeni kagune falan getirmiyor. Ee, yani mesela diyelim ki bu şimdi o kagune'nin ismini unuttum. Ee, neydi? Böyle tutuyordu falan. Koşiydi galiba. Koshi aynen. Koshi mesela Koshi şeyin tasarladığı ee, Sushi'nin kendi kafasında tasarladığı bir kagune. Yani mangada veya animede ben hiç görmedim. Yani zaten o da dedi ben kafamdan yeni tasar yani tasarladım diye. Ben çok görmedim. Yani bence öyle de olsa yeni yeni kıvıneler getirilmeli oyuna. Çünkü oyun biraz kitlesini kaybetti. Yani eski kitlesini bilmiyorum yani ben çok göremiyorum eski kitlesini. Fakat sadece şu an yaptığı Sushi'nin yaptığı tek şey oyuna böyle rework getirmek. Yani rework getirmek bence çok sağlıklı olmuyor yani tamam güçlendiriyor fakat fiyatları falan da artıyor. Yani insanlar ne alacak falan para kasma işlemi bayağı zorlaşıyor. Ee, sushi ne yapmaya çalışıyor hiçbir fikrim yok. Ama umarım oyun bence güzelleşir. Yani güzelleşsin çünkü abi Rogol gibi güzel oyunları biraz bulmak zor. Biliyorsunuz. Şöyle abi ben şurayı bir tutturabilir miyim? Teşekkür ederim. <clears throat> yani dediğim gibi arkadaşlar böyle oyunları bulmak çok zor. Ee, böyle oyunların üstte kalması bence daha iyi. Yani bana göre bence Rogol Jailbreak'ten daha güzel. Veya Adopt Me'den daha güzel yani. Adopt Me'de zaten full çocuk kitle olduğu için. Yani burada çünkü böyle e, nasıl diyeyim sizlere. Böyle şey insanlar oynuyor. Elit insanlar oynuyor diyebilirim. Neyse gençler videonun da sonuna gelelim. Ee, beni izlediğiniz için çok teşekkürler. İyi günler oyunlar. Kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Hepiniz çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Walk with the